Все, давай, Лёш. Выставили по уровню, по образу и подобию, заместили раствор. 40 литров или 30. А вот эти дырочки для чего, Лёша, в форме? Для фиксации можно использовать. Можно использовать для ручки, чтобы потом снимать. Вот такие. Вот. Формы выставлены по уровню, по направлению, по размеру. Замесили раствор, вот закидываем раствором. Ну, И заливай с ведра там. Да заливать, наверное, не надо. Давай, давай, какая разница. Не, так ну, оно может. Можно ж больше вылечь, <laughs> чем надо. Это хорошо, если бы были у нас белые кусочки. Какие белые? Это что на, на этом Серединку, показано? да. Оно бы как -то... Это надо плитку брать куски. Это поломанную, да, битую плитку Вставки. нужно вставлять. можно использовать. Или пигмент краситель для цемента можно. Не, краситель. Мне тоже нравится вот это серое обычное, но... Э, Одного это... вида еще не хватит. Конечно, не хватит. Еще На половину получается. Выливаем. Ну и добавить этого остатку последнюю, потом перемешаю. Да не, хватит на одну плиту ведра. Ведра хватит. Ну, тут сколько, 40 литров? Сколько у нас? Ты воды, смотри, не доливаешь. Да. Жидкий не получилось. Что? Гильзу делать не надо, это не надо. Продолжаем. Продолжаем играть. Да. Ну, чтобы тут слило, чтобы не было пустот. Вот. вот так вот. Утрясаем. килограмм. Ведро получается на одну сутку, да? Да. сколько? 40 литров. Да, все, теперь можно равнять. Теперь разравниваем, утрясаем. Это надо лишнее снять. Не, не, не, Настя. теперь гвоздь можно вынуть. Давайте, ну, что будет. через зажелезнуть нужно. Оно потом схватится, когда уже будет твердое. Его можно будет зажелезнить, чтобы да, ровно. Шваз будет удобно. Чтобы была ровная поверхность. Ну все, плита одна готова. Ждем, когда высохнет.